Então, esse é o início de tudo. Quer dizer, o início dessa etapa aqui na Campina já. Ali atrás a montanha, que percorre todo esse lado do vale. Aqui do outro lado a gente tem mata. Tá? É uma região de reflorestamento. Muito silêncio. muita paz. essa é a área. Anteriormente ia ser usada para construção de um depósito A gente tem aqui um alicerce que foi iniciado. Eu vou cobrir ele e nivelar. Que nesse ponto aqui eu vou colocar a minha casa. Temos vários tijolos de adobe aqui que foram construídos nesse lugar, mas posteriormente não foram usados. São eles que eu vou utilizar para preencher essa vala. Então vamos lá. Viva a montanha, viva a nossa nova vida aqui. É isso. Vamos acompanhando aí essa jornada.